unha parella de típulas é sorprendida durante a cópula por unha araña. No inicio do vídeo unha das típulas está sendo mordida pola araña. A súa compañeira non pode fuxir, por seguir unida a ela. A araña aproveita esa situación para atacar a segunda típula. pero a araña non vai poder disfrutar das presas, unha formiga exploradora estaba a seguir a escena de cerca e uns segundos despois unha morea de formigas reclaman as presas e alonxan a araña.